Azi vreau să-ți uh, vorbesc despre a arăta. Um, m-am gândit să-ți arăt uh, ceea ce vezi în spate. Este un loc drag mie de lângă Biserica Sfânt Antone cel Mare de la Unirii, unde am repetat uh, cu un prieten drag Antigona de Sofocle mai de mult. Um, depinde la ce se referă a arăta. A arăta masca sau a arăta ce este dincolo de mască. Pentru că noi de foarte multe ori, sau că nu de cele mai multe ori, arătăm o mască. Uh, masca omului fericit, masca omului uh, însurat, masca omului trist, masca, masca victimei. Uh, de foarte curând mi-am dat seama că Aș vrea foarte mult uh, ca ceea ce am în suflet să se vadă prin masca mea și să nu mai arăt uh, doar masca. Pentru tine ce înseamnă arăta? Ceau!